Так, ребята, всем привет! У нас сегодня тема видео – это самые распространенные вопросы, заблуждения и ответы на них. От человека, который проявил желание поехать, может, э, среди вас такие есть люди, которые вот хотят поехать, но как бы сомневаются, да, вот какие-то у них есть э, непонятные, какие-то темы не раскрыты, и поэтому мы сейчас попытаемся от человека такого получить эти вопросы, и Дима даст ответы на них. Погнали! Почему ты не поехал в какой-то город именно работать тогда, работал где-то в селе? Ну, що туди відвезли, я <laughs> завезли, закинули і все, я там залишився, тому що я втратив би свої бабки, якщо я почав би шукати там якусь іншу роботу, я втратив би свої робочі дні, бабки. І тому я вже думаю, «Е, нормально, привезу, я тут буду працювати. Хоча е, насправді можна знайти ліпшу роботу, краще там на 8 злотих, на 10 злотих і отримати більше. Це був стереотип, тому я там працював. А, бабосики, от смотри, деньги. Тобто з с каким проживанием? Сколько уходит заработанных твоих денег и сколько ти можеш привозити народі. Е, за тиждень в тебе на харчування йтиме десь 100 злотих, це максимум. Проживання тобі надається безкоштовно. От е, так, а решту лише ти складаєш собі. 100 злотих це, щоб ви розуміли, це 620 гривень. Це в тиждень. Де ви в Україні тиждень будете жити на 600 гривень? Це хіба їсти сушені гриби, які ви збирали минулої осені? Ілімівіну. Ілімівіну, ну. У меня есть еще третий вопрос, то есть, как бы, вот я еду туда, да, работать, но при этом я люблю отдохнуть там, то есть, там по ценам... От тобі в місто. В селі ти там немає де відпочивати, хіба що вийдеш півасика якогось поп'єш і в люди. Так я і тут так можу жити. ну, тобто ти любиш. е, Ти, ти любиш. Ну, я, дол- я хочу отдыхать там, как бы вот я поработал там, у меня выходной день, я хочу пойти развеяться там куда-то. а Тобі в велике місто потрібно їхати. Да, Это вопрос не к Диме, потому что Дима у нас работяга, он не отдыхал, наверное, нигде не тусил. Ты- Ні, то все. не- Мы не можем дать ответ на этот вопрос. <laughs> Завел в ступор всех. <laughs> Ну, Ну, то по сути у меня больше вопросов нет. Так как это нет? Ну, А, а если я еду, хорошо, я еду первый раз, да? Ну, то есть, на- насколько я, мне позволено ехать первый раз? Півроку максимум ти можеш перебувати, це якщо в тебе піврічна віза. Мгм. От. Але ти можеш поїхати додому, там е, відпочити місяць, е, чи там два тижні, чи два місяці, і потім повернутися назад і е, А продовжити. место работы за мной сохраняется? Серйозно, як це вони зберігається? Ну як, ти просто говориш, що мені потрібно поїхати додому, поїхав. Е, відпочив, приїхав і продовжуєш працювати. Тобто до нас чи у нас? У нас так було. Я не знаю, як це відбувається на якихось там фабриках, заводах, тому що я на таких роботах не працював. Але якщо ти працюєш е, в пана, то можна домовитись, але ну, це не є. Хто такий пан? Ну, пана це чоловік, який дає тобі роботу. От е, Ти приїжджаєш, наприклад, в село, так? І е, людина, яка дає тобі роботу, яка організовує тобі житло, яка всім заправляє, це і є пан. Ну тобто це грубо По статусу пан чи що? Ну так, е, просто там так звертаються. Там пан Олександр, пані там Олександра, пан, пані, пане та панове. Тобто це просто культурне. Пана це, це шанобливе ставлення. Так а какие вопросы, если он работал селе? У меня вопросы и по городу, а не по селу. Я ну... А, тоді, а, а такой вопрос. А ты, Дима, готов сейчас ехать в Польшу, в город и работать на фабрике где-то? Ясна річ, я готовий їхати в місто, тому що мені сильно подобалося. Я хочу спробувати щось нове, хочу спробувати от, пожити, попрацювати в місті. Так я готовий. Ну а ти готовий до того, що там е, можуть бути якісь складнощі, наприклад, ну, в місті там ультраси, якісь націоналісти кажуть, приїхав тут українець. Ну що вони зроблять? Максимум вб'ють мене. Це зовсім не страшно. Головне, щоб писто, так? Головне, головне, щоб сказати. Ну насправді так, це жарт, ну це стереотипом. Е, насправді до українців нормально відносяться, ніхто там не щирить. Ну, а почему вообще стоит ехать в Польшу, а не остаться в Украине и зарабатывать себе здесь на счастливую Это уже жизнь? вопрос был. Ну, мы повторим, может, еще. Як це навіщо? Тому що тут е, заробляти нереально ну або дуже складно. Я от працюю щось, в мене ніфіга не виходить заробляти. А там, там все простіше, там швидше можна заробити. Е, ну, це питання можна навіть не обговорювати. Їхати варто і тут плюси всюди. Мінусів я тут навіть не бачу. Хіба що з тим, А за що сколько реально по скорости открыть э, визу и, ну, вообще, вот все документы собрать, вот, за сколько реально? ну, близько місяця десь. десь так. А, м- чи можливо, а, м- а, а возможно это сделать быстрее? То есть, в принципе, все упирается в деньги. Э, Так. Если у тебя даже нет загранпаспорта, если у тебя нет даже наметки на визу, ну, тебе нужны э, знакомые, тебе нужна информация, как это сделать. То есть, если ты вот хочешь прям быстро сделать, быстро уехать за две недели, м, возможно это ли вообще или нет? Можливо. М, Якщо є знайомі, якщо там можна десь через інтернет можна знайти агентства, зараз е, є багато агентств, які, з якими можна домовитись і Ну, тобто, э, то есть вопрос только в деньгах, да, в количестве денег, которые ты готов выложить для того, Так, чтобы уехать. але я хочу сказати, що е, навіть якщо ви там десь переплатите, якщо ви заплатите більше, але ви поїдете швидше, то ці гроші ви все одно повернете за перший місяць. е, ви віддаєте всю, цю- всю суму, яку ви вклали в цю поїздку, ну можливо більше ніж за місяць, дивлячись, скільки буде заробляти. І потім ви вже будете заробляти собі в кишені. Ну тогда еще такой вопрос э, стереотипный. Если у человека нет профессии, еще раз вот, э, что... Не И важливо. образование. Не важливо. Головне, щоб ви інтелектуально були нормальною людиною, можна їхати. В мене немає професії, я не сказав би, що я закінчив якийсь офігенний вищий заклад. Це не важливо. Там взагалі працюють от вся Західна Україна, кожен, е, кожен двір, там села, кожен двір, вони виїжджають всі в Польщу. Один, е, дві, одна-дві людини із сім'ї працює по-любому в Польщі. І е, в них немає ніякої освіти, е, в них немає якихось ну, знань. Ну, тобто на нормальну роботу, як би там, ну, без образування все-таки. Можна влаштуватися. Ну як? Ну, там, як без образування возьмуть? Відкинь цей стереотип, влаштуватися можна. Ти приходиш, от десь в Києві, наприклад, немає освіти, ти приходиш там е, в якийсь нормальний там ресторанчик. Да, і працюєш офіціантом. І працюєш офіціантом за 8 штук. Так Так само ти можеш і в Польщі поїхати, швиденько вивчити мову, там, працювати тим же офіцом або або помічником. Офіціанта можеш працювати і будеш отримати явно більше, ніж 8 штук. Правильно, Вадим Назаров. та работа, по которой я говорил нормально. То есть какую-то должность занимать на какой-то фирме. Для цього потрібно навчатися, чувак. Ну да, тут про рівень, э, да, рівень э, роботи. А, те- господи, снова. Уровень, уровень, <laughs> уровень работы, уровень качества работы, который вы при- приемлемый для вас. То есть, что ну, для одного нормально, для другого может быть вообще ненормально. типа. Но э, мы сейчас рассказываем про э, примерно рабочий уровень, раб- ну, то есть вот, работяги. Работягам нормально пахать где-то на заводе, на фабрике, на птицеферме, курей пасти, там, э, сено От- собирать. от Тут ніякої освіти взагалі не треба. Ну, то есть без образования ты на такие работы. Ну, либо на склад там куда-то, Будь- правильно? от На таких А, роботах такой, будь-хто може такой працювати. вопрос. А, а как ты рассматриваешь такую позицию? Поехать в Польшу, заработать деньги там, на стартовый капитал своего бизнеса и открыть его в Украине? Отак. Да? принципе. Это возможно, так как думаешь? Ну, в принципі, це дивлячись, який бізнес, е, в принципі, можливо, чому ні. Ну, это м, как бы нормальная идея, да? Там поехать заработать, тут открыть. То есть. Или лучше Ну. постоянно там зарабатывать? Ну, в- відкрити бізнес це в будь-якому випадку краще, ніж постійно працювати, тому що тут уже гроші працюють на тебе. Питання в іншому, е, чи, чи можна реалізувати це в Києві? І Чи тобі влада дозволить це реалізувати? Якщо так, Ну, то, это, то это так, все за звісно. деньги, это все за деньги надо решиться. Ну, все, я думаю, можно заканчивать наше интервью. Ну, э, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, которые мы Оставляйте не, комментарии. не осветили, да, за- оставляйте комментарии, пишите, задавайте вопросы нам, мы будем снимать новые видосы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.